Yo what's up guys welcome back to YouTube channel I hope आप सभी लोग बढ़िया होंगे तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ फार्मिंग सिमुलेटर 16 तो यार यहाँ पे एक गेम मेरे को मिला है धान वो गेहूँ काटने वाला तो इसे गेहूँ काटने वाला है और चीजें भी दिखाता हूँ तुम्हें मैं चैनल पे नहीं आए हो तो यार चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और चलो ये टाइम लैप्स में दिखाता हूँ तुम्हें और आज तुम्हारा भाई आज फार्म वर्किंग करेगा और ये हमारा बिजनेस है तो अभी मेरे मेरे पास है फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर हैं अभी ट्वेल्व थाउजेंड मतलब ट्वेंटी फोर थाउजेंड डॉलर हैं तो अभी हम इन पैसों को बहुत पैसे बनाएंगे और बहुत सी चीज़ें खरीदेंगे nigga, it's the Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what.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 ये धुली भी है करता हूँ मतलब पुराने वाले ट्रैक्टर को वहाँ भेज देता हूँ धुलने पेट्रोल भरने भेज दिया मैंने इसे धुलने तो इसे धोई है मैंने अभी धोई तो है चलो यार पुराना ट्रैक्टर तो चले गया पेट्रोल भरने यार वीडियो पसंद आई तो यार चैनल को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना बहुत से जने यार लाइक नहीं सब्सक्राइब भी नहीं